स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा यदि पहिलोपटक तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउनुहुन्छ भने it's me Simon Rai founder of SBC Simon John dot com internet business platform र यो प्लेटफर्मबाट हामीले विभिन्न एसबिसीमा नयाँ नयाँ ट्रेनिङ्सहरू नयाँ नयाँ लर्निङ्सहरू every day every weekend every month हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्दै नै नयाँ अपडेट्सहरू नयाँ भर्जनहरू आइराखेको छ तपाईँहरू पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ तपाईँहरू एकचोटि तपाईँहरू गएर ट्राई गर्नुहोस् एसबिसी गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् नेपालको कन्ट्याक्ट नेक्स्टमा कतिजनालाई लर्निङ अपर्च्युनिटी चाहिरहेको हुन्छ विभिन्न स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू विभिन्न अर्निङ साइट्सहरू विभिन्न तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टिङ प्रोग्रामहरू ब्रान्डिङ डिजिटल प्रमोसनको कुराहरू चाहिरहेको हुन्छ तपाईँहरूको लागि साँच्चै नै यो बेस्ट प्लेटफर्म हुनेछ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरू पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि हामीले युट्युब च्यानलबाट पनि नयाँ नयाँ लर्निङ्सहरू तपाईँहरूलाई दिइराखेका छौँ सो हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् मैले युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामीले केही समय यतादेखि केही सेरिजहरू बिल्ड गर्दै आइराखेका छौँ फ्रीमा हामीले डेलिभर गरिराखेका छौँ जस्तो तपाईँहरूलाई फर्स्टमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी इन्स्ट्यान्टली एभ्री तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइ माइनिङ गर्ने पाइ नेटवर्कको विषयमा पाइ माइनिङ गर्ने विषयमा सिकाएको थिएँ तपाईँहरूले इन्स्ट्यान्टली गर्नुभएको छैन अनि प्लिज त्यसलाई चेक गर्नुहोस् मुनि डिस्क्रिप्सन छ लिङ्कमा गएर चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूले सुरु गरिहाल्नुहोस् पाइ माइनिङको लागि एक डलर दुई डलर तिन डलर एभ्री डे गर्न त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ टेन डलरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इगल माइनिङ नेटवर्कको प्रोसेसको बारेमा पनि सिकाएको छु इगल माइनिङ पनि तपाईँहरूलाई फ्रीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गर्ने गेन गर्ने तपाईँहरूलाई सिकाएको छु त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नुहोस् इन्स्ट्यान्टली जानुहोस् थर्डमा मैले तपाईँहरूलाई सोसियल गुड्सको पनि सिकाएको थिएँ कसरी इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ आफ्नो एप्समा चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर गेन गर्ने त्यो कुराहरू पनि मैले सिकाएको छु जानुहोस् सिक्नुहोस् प्रोमो कोड युज गर्नुहोस् त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र अर्को तपाईँलाई मैले हनी गेन इन्स्ट्यान्टली कसरी चाहिँ फाइभ डलर गेन गर्ने आफ्नो अकाउन्टमा कसरी आफ्नो एपमा इन्स्ट्यान्टली फाइभ डलर जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा कुरा पनि मैले सिकाएको छु तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला र आजको यो सेसनमा पनि एकदमै स्पेसियल हामी सिक्नेछौँ आज चाहिँ हामी स्पेसियली सिक्नेछौँ क्लिप्स क्ल्याप्सको विषयमा तपाईँलाई instantly two dollar three dollar कसरी जेनेरेट गर्ने यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने छु एउटा जस्ट गेम खेलेर एउटा चाहिँ मोबाइलको चाहिँ भिडियो हेरेर कसरी चाहिँ तपाईँलाई अर्निङ्स गर्ने तपाईँहरूलाई सिकाउने छु राइट सो तपाईँको चाहिँ मेन अर्निङ्स हामी चाहिँ चाहन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी र फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी एकदम आवश्यक छ र तपाईँहरू सिङ्गल स्ट्रिम्स इन्कम स्ट्रीम्स मात्र नभएर तपाईँहरू चाहिँ मल्टिपल इन्कम स्ट्रिम्समा तपाईँहरू डिपेन्ड हुनुहोस् एउटा भनाइ छ तपाईँको खल्तीमा पैसा भएर प्रब्लम हुँदैन तपाईँको दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा हुन आवश्यक छ तपाईँको दिमाग चाहिँ प्रब्लम भइदियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँले प्लिज अर्निङ सोर्सेसहरू क्रिएट गर्नुहोस् राइट एभ्री कुराहरू हामीले एसबिसीमा अपडेट गरिराखेको हुन्छौँ जसले तपाईँलाई एसबिसीको कुराहरू प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ प्लिज उसँग पनि तपाईँले कम्तीमा कन्सल्ट गर्नुहोस् एउटा अथोराइज एसबिसीसँग केही न केही लर्निङ्सहरू हुन्छ केही न केही कुराहरू उसले गेन गरेर तपाईँलाई सेयर गरिराखेको हुनसक्छ सो त्यो कारणले गर्दा ढिलो नगरिकन आजको च्याप्टरतर्फ म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु आज हामी क्लिप्स क्ल्याप्सको विषयमा पढ्नेछौँ र कम्प्लिटली कसरी रेजिस्टर गर्ने कसरी कुन लिङ्कबाट जाने कसरी रेजिस्टर गर्ने के कसरी अर्निङ गर्ने म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु step by step so let's jump into the our screen now जति पनि छ यो लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु राइट सो डिस्क्रिप्सनमा चेकआउट गर्नु होला र मैले जति पनि अर्निङ अर्निङसँग रिलेट कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु प्लिज तपाईँहरूको आफ्नो साथी सर्कललाई पनि यो काम लाग्छ राइट सो यो लिङ्क तपाईँको युट्युबबाट डाइरेक्ट क्लिक हुँदैन भने यसलाई कपी गर्नुहोस् वाट्सएप अथवा म्यासेन्जरमा लगेर पेस्ट गर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि इन्स्ट्यान्टली तपाईँले वान डलर अथवा चाहिँ वान पोइन्ट फिफ्टी डलर वरिपरिको चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ मेरो डाइरेक्टली लिङ्कबाट तपाईँले चाहिँ रेजिस्टर गरेर चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भयो भने राइट सो तपाईँले यो लिङ्क क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले क्रोममा चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् क्रोममा क्लिक गरिसके पछाडि यो एप्स आउँछ राइट अब तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि प्ले गुगल प्ले भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् गुगल प्ले अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि यसले केही टाइम लिन्छ लिन्छ त्यस पछाडि तपाईँले इन्स्टल गर्ने अप्सनमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् राइट मैले अघि के भनिराखेको थिएँ भने जति पनि यो अर्निङ अनलाइनसँग रिलेट मैले कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको छु प्लिज आफ्नो साथी सर्कललाई पनि तपाईँहरूले यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् ताकि उनीहरूलाई पनि हेल्प होस् राइट उनीहरूलाई उनीहरूले पनि सहज ढङ्गबाट चाहिँ यो एप्सहरू प्रयोग गर्न सकुन् सहज ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूले लर्निङ्सहरू गर्न सकुन् सो त्यो कारणले गर्दा प्लिज म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूले आफ्नो साथी सर्कलमा पनि चाहिँ यो भिडियो भिडियोलाई फैलाउनुहोस् किनभने तपाईँहरूको पनि रिवार्ड्सहरू बढी नै रहेछ राइट सो अब यो इन्स्टल हुँदैछ राइट अब चाहिँ यो इन्स्टल भइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपनमा क्लिक गरिसके पछाडि यो स्क्यानिङ हुँदैछ राइट स्क्यानिङ स्क्यानिङ स्क्यानिङ हुँदैछ ओपन यसलाई फेरि ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् ओपनमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् राइट कन्टिन्यू विथ गुगललाई क्लिक गर्नुहोस् कन्टिन्यू विथ गुगलसँग क्लिक तपाईँले गरिसके पछाडि तपाईँले यो टाइपको चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँ मेल या फिमेल हुनुहुन्छ चुज गर्नुहोस् होइन जस्तो मेल म भएँ होइन क्लिक यसलाई गर्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँले एउटा कुनै प्रोफाइल पिक्चर राख्नुहोस् right select from the library अथवा तपाईँले इन्स्ट्यान्टली फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ म यो एउटा फोटो राखिदिन्छु तपाईँहरूले आफ्नो रियल फोटो राख्नुहोस् है त सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि यो माथिपट्टि राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको यो यसरी चाहिँ आफ्नो फोटो आउँछ होइन अब निक नेम निक नेम तपाईँहरूले तलपट्टि राख्नुहोस् होइन जस्तो म यहाँ कान्छा भनेर चाहिँ एउटा निक नेम राख्छु होइन अब त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोस् राइट अब नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ पाँचवटा select the content you are interested in zero to पाँचवटा सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेर छ मलाई इन्ट्रेस्ट फुडमा पनि छ एनिमेमा छ फनीमा छ टेक्नोलोजीमा छ म्युजिकमा छ गेमिङमा पनि छ तर यो मैले सेलेक्ट गर्न पाइनँ पाँचवटा तपाईँले सेलेक्ट गरिसके पछाडि नेक्स्ट यसलाई गर्नुहोस् तपाईँले नेक्स्ट गरिसके पछाडि अब तपाईँको यहाँ चाहिँ ड्यासबोर्ड आइसक्यो यहाँ तपाईँको भिडियोज डिस्कभर रिवार्ड्स होइन तपाईँको चाहिँ क्ल्याप हाउस मी भन्ने अप्सनहरू मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको छ है त सो तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि मुनिबाट तपाईँले कसरी गर्ने म त्यो पनि सिकाउँछु तपाईँ डाइरेक्ट कहाँ क्लिक गर्नुहोस् भने रिवार्ड रिवार्ड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् रिवार्ड भन्ने अप्सनमा तपाईँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ तपाईँले चाहिँ डेली यो गेन गर्ने first day second day third day के के पाउनुहुन्छ यो कुरा पनि अलरेडी चाहिँ यहाँ माथि देखाइराखेको हुन्छ र स्पिन भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् राइट रिवार्ड्सबाट गएर तपाईँले चाहिँ स्पिन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् स्पिन गरिसके पछाडि ट्राई योर लक भन्छ ट्राई योर लक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको अब चाहिँ यहाँ चारवटा तपाईँलाई चाहिँ स्पिन गर्ने अप्सन दिएको छ जस्तो म स्पिन गर्छु स्पिन वान भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ जेरो पोइन्ट टेन डलर चाहिँ जित्यो होइन जेरो पोइन्ट टेन डलर माथि आइसक्यो युएसटी तपाईँको अघि जेरो पोइन्ट जेरो जेरो थियो होइन अहिले चाहिँ जेरो पोइन्ट टेन युएसटी आइसक्यो होइन अझै हामीसँग चाहिँ स्पिन गर्ने चान्सेस छ यो फो फो भन्ने ठाउँमा चाहिँ स्पिन फो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् स्पिन फोमा क्लिक गर्नुहोस् अब यसरी तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ विन आउँछ यो तपाईँले जित्नुभयो यो चाहिँ तपाईँको Uh, तपाईँको चाहिँ कोइनमा काउन्ट हुन्छ तिनचोटि फेरि तपाईँले स्पिन गर्न पाउनुहुन्छ होइन यसरी तपाईँले स्पिन गर्न पाउनुहुन्छ राइट सबै यो कोइन कोइन कोइन आयो होइन ओके सो यसरी छ अब अरू पनि तपाईँले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको चाहिँ पन्ध्र सय कोइन भइसकेको छ होइन तपाईँको चाहिँ युएसटी भनेको टेन डलर आइसकेको छ यो रिवार्ड्स होइन अनि त्यस पछाडि यहाँ मुनिपट्टि अझ यहाँ एड्सहरू प्ले हुन्छ होइन यो एड्सलाई पनि तपाईँले चाहिँ मिलाएर स्किप गरिदिन सक्नुहुन्छ जस्तो यो एड्सहरू आइरहेको छ होइन यो एड्सहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्किप गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन यसरी इन्टु गरिदिनुहोस् अब फेरि स्पिन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन यसरी चाहिँ स्पिन गर्न पाउनुहुन्छ है फेरि तपाईँको चाहिँ जेरो पोइन्ट टेन डलर यसरी आएको छ अब अर्को पनि फेरि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ एड प्रिपेरिङ हुँदैछ एड यो एडलाई तपाईँले स्किप गरिदिउँ स्पिन फेरि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी राइट यसरी कोइनहरू तपाईँले जित्नुहुन्छ है त सो यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यत्तिकै फ्री हुनुहुन्छ होइन तपाईँ यत्तिकै फ्री हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र सबै कुराहरू मुनिपट्टि सेयर छ अब यसलाई तपाईँले ब्याक गर्नु ब्याक गरिसके पछाडि यो गिफ्टहरू ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तो यो ओपन गर्छु जस्तो मलाई कोइन मिल्यो होइन अब तपाईँको ऱ्याफल मिल्यो कोइन मिल्यो ऱ्याफल मिल्यो है यसरी तपाईँको आउँछ होइन अब अर्कोलाई पनि ओपन गरौँ यसरी यो कोइनहरू आइराखेको हुन्छ तपाईँले यसलाई यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि ए होइन यो डे वानको तपाईँले यसरी रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ रिडिम्ड भन्ने अप्सनमा म एउटा कोड तपाईँलाई राखिदिन्छु राइट एउटा कोड चाहिँ तपाईँलाई राखिदिन्छु त्यो कोड तपाईँले हाल्नुभयो भने इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वान डलर पाउनुहुन्छ है त इन्स्ट्यान्टली जति तपाईँको अहिले जस्तो यहाँपट्टि तपाईँको नर्मल्ली कति छ नर्मल्ली रिवार्डमा तपाईँको चाहिँ twenty zero point twenty cent छ भने तपाईँले मैले एउटा कोड राखिदिन्छु त्यो कोड राखिसके पछाडि ट्वेन्टी सेन्ट छ नि होइन कोड तपाईँलाई यो राखिदिन्छु रिडिम्ड भन्ने अप्सनमा गएर म एउटा कोड दिन्छु त्यो कोड तपाईँले चाहिँ हाल्नु होला समथिङ केही हुन्छ होइन यसरी वान टू थ्री मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोस् है यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चेक गरिसके पछाडि तपाईँले त्यो कोड हाल्नु होला र चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कोड हाले बापत तपाईँले वान डलर तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट वान डलर तपाईँले इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ र अरू बाँकी कुराहरू जस्तो तपाईँले सरी <coughs> सरी तपाईँको चाहिँ यो जस्तो क्ल्याप कोड भन्नेलाई चाहिँ तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ क्ल्याप कोड भन्नेलाई तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो थुप्रै अप्सनहरू आउँछ होइन तपाईँको चाहिँ कहाँबाट झिक्ने त्यो कुराहरू पनि जस्तो यो डलरमा तपाईँले जानुभयो कति डलर भए पछाडि तपाईँले झिक्न पाउने भन्ने कुराहरू पनि छ तपाईँले यो गेम खेल्नका लागि डायमोन्डहरू पर्चेज यहाँबाट डाइरेक्ट पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन डायमोन्डहरू पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्यासहरू विड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन क्ल्याप्स कोइन्सहरू पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो जस्तो भनौँ न क्ल्याप्स कोइन्समा मसँग पच्चिस सय चाहिँ तपाईँको पच्चिस सय उनासत्तरी कोइन्सहरू छन् अब म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर क्ल्याप्स कोइन्स तपाईँ त्यो तिन सय मैले क्ल्याप्स कोइन दिए बापत तपाईँको चाहिँ जेरो पोइन्ट थ्री डलर पाउँछु होइन म तिन सय तिन सय कोइन दिन्छु जेरो पोइन्ट थ्री डलर म गेन गर्छु जस्तै होइन गडिट अब फेरि म हजार कोइन दिन्छु तपाईँको zero point ten dollar gain गर्न चाहन्छु यसरी तपाईँले कन्फर्म गरिदिनुहोस् होइन यो सबै कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको आएको हुन्छ त यतापट्टि क्यासमा हेर्नुहोस् त अघि जेरो पोइन्ट जेरो पोइन्ट कति थियो त जेरो पोइन्ट तपाईँको ट्वेन्टी थियो होइन हामीले जेरो पोइन्ट थ्री डलर पनि क्यास कोइनसँग साट्यौँ त्यस पछाडि ten dollar zero point ten पनि तपाईँको क्यास कोइनसँग साट्यौँ त्यसरी तपाईँले यो क्यास कोइनसँग पनि तपाईँले यहाँबाट साट्न सक्नुहुन्छ राइट अझै पनि तपाईँसँग दुई हजार छ भने चाहिँ तपाईँले फिफ्टिन डलर साट्न पाउनुहुन्छ तर त्यसको लागि हामीसँग जम्मा कति कोइन्स छ जम्मा बाह्र सय मात्र छ बाह्र सय उनासत्तरी मात्र त्यो कारणले गर्दा यसलाई तपाईँले अहिले केही नगर्नुहोस् अरू तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू गिफ्टहरू पनि पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो क्लिप्स क्ल्याप्सबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो छ है त सो यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने राम्रो छ मेरो प्रोमो कोड म तपाईँलाई चाहिँ राखिदिन्छु लिङ्कमा राइट यो चाहिँ अथवा चाहिँ स्क्रिनमा पनि म राखिदिन्छु त्यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने रिवार्ड बटनमा गएर रिडिम्ड भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले टाइप गर्नुहोला राइट प्रोमो कोड म तपाईँलाई राखिदिन्छु इन्स्ट्यान्टली ताकि तपाईँले चाहिँ डलर डलर ताकि तपाईँले चाहिँ झिक्न चाहिँ सकौँ है सो त्यो कारणले गर्दा त्यो छ अब तपाईँले अरू पनि कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अरू के के काम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट भिडियो यसरी हेर्नु हेर्नुभयो भने तपाईँको कोइनहरू आउँछ होइन यहाँ मुनिपट्टि तपाईँको कोइनहरू झरिरहेछ होइन जस्तो आइरहेछ मुनिपट्टि तपाईँले देख्नुभयो नि भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कोइनहरू आइरहेछ होइन यो कोइनलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अघि बाह्र सय उनासत्तरी थियो यो कोइनहरू अब थप्दै थप्दै थप्दै आइरहेछ होइन यसरी चाहिँ कोइनहरू थपेर आइरहेछ राइट सो यसरी तपाईँले यो होइन तपाईँको चाहिँ यो भयो अनि अर्को यदि तपाईँहरू युट्युबर हुनुहुन्छ भने पनि यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नै पनि भिडियोजहरू चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गएर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ माई अपलोड भन्ने अप्सनमा जानुहोस् त्यस पछाडि यो यहाँ तपाईँ जानुहोस् र चाहिँ तपाईँ ग्यालेरीबाट पनि डाइरेक्ट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले युट्युबमा गएर युट्युब लिङ्कलाई तपाईँले एम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज म चाहिँ साइमन राईको चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ यहाँ के गर्छु त इम्बेड गरिदिन्छु होइन जस्तो तपाईँको लेट्सको हामी साइमन राई साइमन राईको युट्युब च्यानलबाटको भिडियोलाई हामी कपी गरेर चाहिँ हालिदिन्छौँ एउटा कुनै भिडियोलाई चाहिँ यसलाई नै म हालिदिन्छु एसबिसीलाई नै हालिदिन्छु राइट सो अब यसलाई कपी गर्ने र चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्लिप क्ल्याप्समा आउने आइसके पछाडि पेस्ट योर युट्युब लिङ्क भनेर छ पेस्ट गरिदिनुहोस् चेक योर लिङ्क भन्ने अप्सन आएछ यसरी तपाईँले आफ्नो युट्युबलाई पनि हालिदिन सक्नुहुन्छ है त सो अब यो तपाईँको आफ्नो युट्युब यसरी हालिदिइसके पछाडि यो पनि ग्रो हुन पायो होइन भ्युजहरू बढ्छ है सो यो कुराहरू छ है त सो एकदम सिम्पल छ तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि राइट सो नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनलाइन मार्केटिङ भनेर यसलाई हालिदिनुहोस् यसरी अपलोड गरेर यसरी अब होइन यो अपलोड भए पछाडि अब आउँछ तपाईँको अब मुनिपट्टि तपाईँको चाहिँ भिडियोजमा आउँछ है त सो अब आफ्नो सेम भिडियो अरूले हेऱ्यो भने पनि कोइनहरू जेनेरेट हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अरूको तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुराहरू तपाईँले सिक्दै होइन सिक्न सिक्न पनि सक्नुहुन्छ सर्च गरेर अनि त्यस पछाडि हेर्दै तपाईँले कोइन्सहरू जम्मा हुँदै जान्छ है यहाँ देखिहाल्नुभयो है सो यो तपाईँको लेफ्ट बटनमा यो कोइनहरू नाइन प्लस मेरो कोइनहरू झर्दैछ होइन फोर प्लस कोइनहरू झऱ्यो यसरी यसलाई तपाईँले फेरि क्लिक गर्नुभयो भने माथि तपाईँको कहाँ आउँछ त यो कोइन त अघि हाम्रो बाह्र सय उनासत्तरी थियो एकैछिनमा तपाईँको कोइनहरू चाहिँ कति भयो त हाम्रो तेह्र सय पच्चिस पुग्यो यो चाहिँ तपाईँले यो कोइन पनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक लाख पुग्यो भने एक डलर तपाईँले इन्स्ट्यान्टली एक्सचेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अघि जस्तै तपाईँले कोइन किनेर पनि त्यहाँबाट पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ आशा छ यो अलिकति लामो भयो र यो कम्प्लिट क्लिप्स क्ल्याप्सको विषय मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ मुनिपट्टि तपाईँहरूले चाहिँ रिडिमको लागि एक डलर जेनेरेट गर्नको लागि कोड छ कृपया त्यो कोडलाई तपाईँले गएर चाहिँ रिडिम फेरि पनि भन्छु तपाईँले रिवार्ड्समा गएर रिडिम गएर कोड हाल्नु होला र चाहिँ इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ वान डलर जेनेरेट गर्नुहोला सो मैले तपाईँहरूलाई रेजिस्टर लिङ्क मुनिपट्टि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट जानुहोस् राइट मैले जे जे प्रोसेसमा तपाईँहरूलाई सिकाएँ त्यसरी नै तपाईँले टक्क लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् रेजिस्टर गर्नुहोस् राइट तपाईँले आफ्नो डिटेल सबमिट गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ जसरी मैले तपाईँलाई सिकाएको छु भिडियो हेर्नुहोस् त्यहाँबाट अर्निङ्स गर्नुहोस् त्यहाँ अर्को मेन अप्सन छ तपाईँले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुहोस् त्यहाँबाट पनि तपाईँको प्रमोसन हुन्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले क्लिप्स क्लाप्सबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको नर्मल्ली त्यहाँ पे आउटहरू पनि देखाएको छ कसरी पे आउट गर्ने नेक्स्ट च्याप्टर मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने नै छु पे आउटको लागि एकदम सिम्पल छ पेपालहरू मैले पेपालहरूको विषयमा कयौँ वर्षदेखि मैले प्रोभाइड पनि गर्दै आइराखेको छु सिकाइँदै आइराखेको छु यो अर्निङ साइडहरूको लागि स्पेसियली तपाईँको डलर कारोबारको लागि तपाईँलाई चाहिँ एप्स तपाईँलाई पेपाल चाहिएला तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको क्यास एप चाहिएला यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर मजाले तपाईँले कारोबार झिक्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अर्निङ्सहरू चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ अर्को सेसनमा एकदमै त म युट्युब च्यानल अथवा चाहिँ हाम्रो एसबिसी साइमोन्जोन डट कमको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई जति पनि एसबिसी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हामी सिकाउँछौँ र हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुभएको साथीहरूलाई पनि केही न केही नयाँ लर्निङ सिकाउँदै नै जानेछौँ डेफिनेटली पनि सम्भवतः यही युट्युब च्यानलको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दै जानेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् नयाँ अझ बृहत् नेक्स्ट एप्सहरूको विषयमा तपाईँहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै जानेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेक्स्ट सेसनमा भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू